welcome back to our YouTube channel तपाईँहरूलाई साइमन राई युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि र यदि तपाईँहरू पहिलोपटक हाम्रो युट्युब च्यानलमा हुनुहुन्छ भने it's me Simon Rai founder of Simon Zone SBC player platform र धेरैजनाले एसबिसी गरिराख्नु भएको छ र किप कन्टिन्यू भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई राइट सो एसबिसीमा नयाँ नयाँ प्रोग्रामहरू आइराखेको छ तपाईँहरूलाई मुनि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि राखिदिएको छु please check out SBC right एसबिसीमा हामीले विभिन्न अर्निङ साइट्स अर्निङ इन्कमसँग रिलेट लर्निङसँग रिलेट कुराहरू अपडेट गरिराखेका हुन्छौँ जति पनि यो भिडियो मैले क्रिएटेड गरिराखेको हुन्छु it's the part of SBC right योभन्दा धेरै गजबको लर्निङ धेरै चाहिँ राम्रो राम्रो टेक्निक्स लर्निङ्सहरू चाहिँ अझ चाहिँ हाम्रो वेबसाइटभित्र ट्रेनिङ्सभित्र हुन्छ right Simon Zone dot com एसबिसीभित्र राइट सो तपाईँहरूलाई चाहिँ जसले भिडियो अथवा चाहिँ साइमोन जोन एसबिसी प्लेटफर्मको विषयमा सेयर गर्नुहुन्छ प्लिज उहाँहरूसँग मजाले कन्सल्ट गर्नुहोस् किनभने तपाईँहरूले साँच्चै नै थुप्रै लर्न अर्निङ्स तपाईँले पाउनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ दर्जनौँ सङ्ख्यामा चाहिँ सयौँ सङ्ख्यामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ फ्युचरमा लर्निङ्स पाउनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ आफ्नो आफ्नो फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी र आफ्नो फाइनेन्सियल सेक्युरिटी तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फ्यामिलीमा सो लास्ट टाइम मैले तपाईँहरूलाई दुई तिनवटा चारवटा तपाईँको चाहिँ स्पेसियल्ली चाहिँ mobile app mining cryptocurrency तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ जेरो डलरमा जेरो अमाउन्टमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्ने जस तपाईँसँग एउटा मोबाइल फोन होइन मोबाइल फोन र इन्टरनेट छ भने चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ माइनिङ गरिराख्ने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो स्टोर गरिराख्ने जम्मा गरिराख्ने कुराहरू मैले सिकाएँ होइन र यसलाई विड्र गर्ने प्रोसेसहरू पनि सुन तपाईँहरूलाई सिकाउँछु सायद एसबिसीमा सिकाउँछु अथवा चाहिँ यही युट्युब च्यानलको माध्यमबाट सिकाउँछु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ राइट सो अब अझ म तपाईँहरूलाई एक्स्ट्रा कुराहरू पनि यहाँ चाहिँ म सिकाउन चाहन्छु राइट एक्स्ट्रा अर्निङ एप्सहरूको विषयमा सिकाउन चाहन्छु र केही एप्सहरू छन् जहाँ चाहिँ मैले आफैले पनि खुद यसमा काम गरेर चाहिँ अर्निङ्सहरू गरिराखेको छु राइट त्यही नै कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई सिकाउने हो राइट सो एसबिसी बाहेक होइन हाम्रो एसबिसी एउटा चाहिँ भर्जन बाहेक अन्य एप्सहरू पनि छन् राइट एसबिसीभित्र पनि इन्क्लुड गर्छौँ यसलाई त्यो बाहेक तपाईँहरूले चाहिँ एक्सटर्नल सोर्स पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यो साइट्सहरूमा सो आज चाहिँ विशेष गरेर मैले अर्निङ साइट्स एप्सहरूमध्ये तपाईँहरूको केही एप्सहरूमध्ये एउटा राम्रो एप्स चाहिँ पाएको छु तपाईँको चाहिँ हनी गेम तपाईँले इन्स्ट्यान्टली तपाईँहरूले चाहिँ यो एप डाउनलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ फाइभ डलर आफ्नो अकाउन्टमा जम्मा हुन्छ तपाईँको अकाउन्टमा पाँच डलर इन्स्ट्यान्टली मेरो इन्भाइटेसन कोड तपाईँले युज गरिसके पछाडि तपाईँले इन्स्ट्यान्टली तपाईँले चाहिँ फाइभ डलर जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ राइट सो यस्तो स्पेसियली यो एफिलिएट प्रोग्राम भन्न म रुचाउँछु एफिलिएट ट्रेनिङ त मेरो हाम्रो एसबिसीमा त सेरिज बाई सेरिज छ मैले चाहिँ वर्ल्डको टप ब्रान्ड एफिलिएट प्रोग्राम्सहरूको विषयमा पनि सिकाएको छु एसबिसीमा र यो पनि एफिलिएट प्रोग्राम मध्येको एउटा चाहिँ हनिगेन पनि एउटा राम्रो साइट मलाई लागेको छ र राम्रो राम्रो युट्युबर्सहरूले पनि यसको कभर पनि मैले गरेको पाएको छु र चाहिँ म आफैले पनि यसलाई प्रयोग गरिराखेको हुनाले यसको कसरी एक्ज्याक्टली रेजिस्टर गर्ने त्यो कुराहरू म तपाईँलाई सिकाउँछु रेजिस्टर लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म राखिदिन्छु र तपाईँहरूले त्यहाँबाट डाइरेक्टली क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुहोला सो ढिलो नगरिकन हामी टपिक्सतर्फ लाग्न चाहन्छौँ let's sum into the our exact topic now मैले फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु राइट सो यो लिङ्कबाट तपाईँहरू जानुहोस् फर्स्टमा राइट सो यो लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु है त सो यो राखिदियो भने चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ डाइरेक्ट तपाईँले चाहिँ यो हनिगेन डट मी सो यो फोर जेरो सेभेन भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् राइट यो क्लिक गरिसके पछाडि राइट योबाट तपाईँले चाहिँ रेजिस्टर गर्नुभयो भने इन्स्ट्यान्टले फाइभ डलर क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ तुरुन्तको तुरुन्त राइट सो त्यसको लागि अब तपाईँले चाहिँ यो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ राइट सो अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसरी तपाईँले लिङ्क क्लिक गरिसके पछाडि क्लेम फाइभ डलर नाउ भनेर भनेको छ तपाईँले यो फाइभ डलर तपाईँले पाइसक्नुहुन्छ यो क्लेम गर्ने बित्तिकै right congratulations for referring you're eligible to claim five dollar click the blue button below भनेर भनेको छ होइन जस्तो बधाई छ मुनिपट्टि चाहिँ लिङ्क छ फाइभ डलर क्लेम गर भनेर भनेको छ तपाईँले क्लेम गर्नुहोस् यो लिङ्कलाई यसरी क्लेम गरि गर्नुहोस् त्यस पछाडि यहाँ तपाईँको चाहिँ जिमेल माग्न सक्छ राइट कसैको जिमेल माग्छ अलि कसैको माग्दैन तपाईँले आफ्नो जिमेल माग्यो भने तपाईँले कन्टिन्यू विथ गुगल गरेर गर्नुहोस् त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ क्लेम यसरी चाहिँ फाइभ डलर आइसक्छ है त सो यो फाइभ डलर तपाईँको आइसकेको छ होइन सो यो चाहिँ अब ट्वेन्टी डलर पुगिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले विथड्र गर्ने हो अब यो पछाडि तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो चाहिँ क्लिक लिङ्क क्लिक गर्नुभयो अनि त्यस पछाडि जिमेल हालेर तपाईँले यतापट्टि फाइभ डलर क्लेम गर्नुभयो पाउनुभयो पनि फाइभ डलर अब यसको एप डाउनलोड तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ क्रोम ब्राउजर प्रयोग गरेर त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ तिनवटा स्टेप्स पनि देखाइदिएको छ start earning three steps download the Honeygain app to your device होइन install app open app login use same credential भनेर भनेको छ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मुनिपट्टि यो डाउनलोड फर एन्ड्रोइड भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् डाउनलोड फर एन्ड्रोइड भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् तपाईँलाई डाउनलोड भन्ने अप्सन छ मेरो डाउनलोड अगेन भन्ने अप्सन छ योभन्दा अगाडि मैले सायद डाउनलोड गरेको होला म हनिगेन एपिके भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु तपाईँको चाहिँ होइन मेरो डाउनलोड भइसकेको छ अलरेडी तपाईँले डाउनलोड डाउ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् अब यो गरिसके पछाडि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको यो टाइपको आउँछ र स्पेसियली यो क्रोमबाट गर्दाखेरि यो टाइपको आउँछ होइन र सिम्पली तपाईँले हनी गेन भन्ने अप्सनलाई तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् कुनै कुनै अब नमान्न सक्छ होइन जस्तो यो तपाईँको नयाँ फोनमा अथवा चाहिँ नयाँ प्रोसेसबाट तपाईँको एप डाउनलोड गर्न नमान्न सक्ला त्यहाँ केही सेटिङहरू तपाईँले मिलाउनु होला राइट सेटिङहरू तपाईँले मिलाउनु होला टाइम सेटिङ गर्नु होला मिलाइसके पछाडि पनि धेरै गाह्रो छैन एकदम सिम्पल छ त्यहाँ केही क्लिकहरू तपाईँले गर्नुहोस् होइन ओके अप्सनलाई अथवा केही न केही त्यहाँ भनेको हुन्छ त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले यो डाउनलोड यसरी तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने अब do you want to install this application भनेर भनेको छ अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि इन्स्टलमा क्लिक गरिदिनुहोस् राइट अब इन्स्टलिङ भइराखेको छ तपाईँको चाहिँ यसरी अब इन्स्टलिङ भइराखेको छ र चाहिँ यो स्क्यानिङ अब हुँदैछ है स्क्यानिङ हुँदैछ एकदम सिम्पल छ है फाइभ डलर छिन तपाईँले यो गेन गर्ने माध्यम प्रोसेस भयो अब ओपनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् राइट ओपनमा तपाईँले क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको हनी गेनको चाहिँ रेडी भएको छ र agree to terms and condition to use this भनेर यो अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ हनिगेनले वर्क गर्छ भनेर तपाईँले क्लिक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ स्किप गरिदिन्छु स्किप इन्स इन्ट्रोडक्सन गरेर चाहिँ गरिदिन्छु र use mobile at a turn off भने if turn off Honeygain will work only wifi होइन तपाईँको चाहिँ यस भनेर चाहिँ गरिदिनुहोस् right use mobile data if turn off Honeygain will work only wifi yes or no तपाईँले यस म यस गरिदिन्छु तपाईँले पनि यस नै गरिदिनुहोस् अब त्यस पछाडि यसलाई तपाईँले के गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि क्यान्सेल गरिदिनुहोस् डिसेबल अब तपाईँको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के भयो त तपाईँको चाहिँ अर्निङ सुरु हुन्छ त्यसको लागि अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त साइनअप पनि गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा साइनअप तपाईँले आफ्नो गुगलसँग गर्नुभएको थियो पक्कै पनि जिमेलसँग जिमेलसँग यसलाई साइन इन गरिदिनुहोस् होइन यसलाई तपाईँले साइन इन गरिदिनुहोस् आफ्नो गुगलसँग साइन इन गरिदिनुहोस् र त्यस पछाडि चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अर्निङ सुरु हुन्छ राइट सो यहाँ collect US twenty dollar to request a payout भनेर भनेको छ तपाईँको जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्वेन्टी डलर चाहिँ क्रस हुन्छ तपाईँले पे आउट पाउनुहुन्छ यो बेला बेलामा अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स साथी सर्कलमा तपाईँले चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ होइन यो हरिगेनको विषयमा एकदम सिम्पल छ तपाईँले मुनिपट्टि इन्भाइटेसन लिङ्कहरू पनि छ तपाईँले चाहिँ आफ्नो अघि पनि मैले भने यो एउटा एफिलिएट प्रोग्राम भएको हुनाले तपाईँले आफ्नो इन्भाइटेसन लिङ्क तपाईँको यो टाइपको हुन्छ तपाईँले जेनेरेट हुन्छ तपाईँले यसलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट मोर फ्रेन्ड्स भन्नेलाई क्लिक गर्नुहोस् होइन तपाईँको यो लिङ्क जेनेरेट हुन्छ आफ्नो जति पनि तपाईँको सोसल मिडिया छ त्यहाँ तपाईँले चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँको मोस्टली ट्राफिक आउँछ होइन त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ यो लिङ्क सेयर गर्न सक्नुहुन्छ राइट यहाँ मुनिपरि छ सो एकदम सिम्पल छ यो विषयमा म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट नेक्स्ट चोटि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी विथड्र गर्ने त्यो प्रोसेसहरू पनि सम्पूर्ण कुराहरू म तपाईँलाई सिकाउनेछु फर्स्टमा तपाईँको चाहिँ अर्निङ आउनु पऱ्यो होइन यहाँ तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो बेला बेलामा हेरिराख्नु पऱ्यो होइन इन्भाइटेसन पठाइराख्नु पऱ्यो यो तपाईँले एगेन एगेन गरिसके पछाडि यसले तपाईँको दिन्छ दिन्छ होइन हाउ इट वर्क सबै कुराहरू छ राइट सो सबै कुराहरू तपाईँको यहाँ छ तपाईँले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ भेरी सिम्पल सो त्यो कुराहरू छ है सो यसलाई तपाईँहरूले फलो गर्नुहोला यो इन्स्ट्रक्टरलाई एकदम सिम्पल छ तपाईँहरू मुनि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ त्यहाँ जानुहोस् क्लिक गर्नुहोस् अथवा त्यहाँबाट डाइरेक्ट युट्युबबाट मेबी लिङ्क क्लिक नहुनसक्छ त्यो लिङ्कलाई कपी गरेर तपाईँले म्यासेन्जर अथवा चाहिँ कहीँ तपाईँ वाट्सएपमा लानुहोस् त्यहाँबाट लगिसके पछाडि तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि त्यसलाई क्लिक गरेर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो जिमेल लगइन गरेर त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गरेर साइनअप गरेर त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ इन्स्ट्यान्टली यो फाइभ डलर चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो एकदम भेरी सिम्पल छ है तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो होला देख्नुभयो होला एकदम भेरी सिम्पल तपाईँहरूले यसलाई नै मैले जे जे प्रोसेस तपाईँहरूलाई सिकाएको छु इन्स्ट्यान्टले फाइभ डलर तपाईँले जेनेरेट गर्नुहोस् यो प्रोसेसलाई कम्प्लिट गर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ एफिलिएट यो तपाईँको चाहिँ रिफरल इन्भाइटेसन लिङ्क तपाईँको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु तपाईँलाई टक्क आफ्नो वालमा क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँबाट जानुहोस् र त्यस पछाडि तपाईँले रेजिस्टर गरेर तपाईँले चाहिँ अर्निङ चाहिँ गर्न थाल्नुहोस् आफ्नो अझ तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथी सर्कल होइन तपाईँहरू अहिले सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर अथवा चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ अर्निङसँग रिलेटेड कुराहरू चलाइराख्नुहुन्छ भने आफ्नो सोसियल साइट्सहरूमा तपाईँले यसलाई राख्नुहोस् होइन आफ्नो ब्लग साइटमा राख्नुहोस् आफ्नो वेबसाइट छ भने पर्सनल वेबसाइटमा राख्नुहोस् गर्नुहोस् राइट युट्युब छ इन्स्टाग्राम छ लिङ्कडिन छ ट्विटर छ टिकटक छ यो साइट्सहरूमा पनि तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा अझ तपाईँको चाहिँ अर्निङ्सलाई चाहिँ इन्क्रिज गरिरहेको छ सो एकदम यो फ्रीमा पाएको चिजहरूलाई हामीले युटिलाइज गर्न जान्नुपर्छ र यसलाई कसरी विथड्र गर्ने पनि म तपाईँहरूलाई मजाले सिकाउने नै छु अपकमिङ डेजमा इन्स्टान्टली तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इसेवामा खल्तीमा आफ्नो एप्सहरूमा तपाईँले विथड्र गरेर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ यो पैसाहरू सो तपाईँहरूले चाहिँ यो स्टेप्सलाई फलो गर्नुहोला so stay tune with us हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् फेरि पनि मैले तपाईँहरूलाई भन्छु किनभने हामी नयाँ नयाँ अपडेट नयाँ नयाँ कन्टेन्ट एकदमै चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ युजफुल कन्टेन्टहरू चाहिँ हामी डे बाई डे अपडेट गर्दै जानेछौँ सो हामी तपाईँहरूको लागि चाहिँ कन्टेन्टहरू एकदम राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू हेल्पफुल कन्टेन्टहरू हामीले एसबिसी जोन डट कम बाहेक पनि रेजिस्ट तपाईँहरूलाई अपलोड उपलब्ध गर्नेछौँ र यदि तपाईँहरू एसबिसी बन्नुभएको छैन भने त तपाईँहरू एसबिसी बन्नुहोस् अवश्य पनि तपाईँहरूले दर्जनौँ कोचहरूबाट चाहिँ धेरै लर्निङ्स तपाईँहरूले चाहिँ पाउनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा एसबिसी चाहिँ नछुटाउनुहोस् प्लिज म यति रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरू डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ एकचोटि तपाईँले कम्तीमा ट्राई गर्नुहोस् SBC this should be the best and best platform नेपालको लागि हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा भेट्नेछौँ थ्याङ्क यू